هذا برج الجوال وشغال الآن هذه سرعات ال 5 جي GeForce Now طبعا المنصة هي مربوطة مع سيرفرات شركة زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر بتكلم عن تقنية وثورة جديدة لمحبي ال gaming محبي ال gaming والألعاب دائما يحاولون البحث عن افضل تجميع افضل لابتوب مواصفات عاليه وبالإضافة إلى اتصال قوي لأنه يهمهم ال latency أو زمن الاستجابة تخيل أنك من الجوال أو من اللابتوب أو حتى من PC اللي في البيت كل هذه الأجهزة اللي عندي تقدر تدخل على منصة واحدة في الفيديو هذا راح أتكلم عن منصة GeForce Now وهذه المنصة راح أشرحها بالتفصيل وبتكلم عن الشراكة بين زين السعودية وبين GeForce Now أول شيء خلونا نتصل في البداية لازم يكون عندك اشتراك وشريحة من زين خلونا نتكلم عن منصة GeForce Now تعرفون اكيد شركه انفيديا الشركه القويه جدا في صناعه كروت الرسوميات او ال graphic card وتصنع ايضا حلول و solution لكثير من الاستديوهات الصوتيات الذكاء الاصطناعي وايش هي فكره ال GeForce Now نعم، ال GeForce باختصار اعتبر انه عندك كمبيوتر خارق بمواصفات عالية جدا ومحمل عليه اكثر من 900 لعبة وتقدر تلعب فيه باي وقت لكن السيرفر هذا موجود عند انفيديا كل اللي عليك تحمل برنامج صغير جدا اللي هو GeForce Now تدخل ال user وال password على نفس البرنامج وراح يستعرض لك كل الالعاب اللي موجودة على السيرفر وهذه الطريقة ذكية جدا طبعا اتصال فائق السرعة الجيل الخامس هو اللي ساعدنا أننا نوصل لهذه التقنيات أول شيء نحمل البرنامج هي متوفرة على الويندوز وعلى الماك وعلى الاندرويد وعلى حتى تلفزيونات اللي تدعم نظام الاندرويد في جالس يطلق علي نبغى نقيس الحين السرعة آه نروح على موقع speedtest.net وصلت 400 وجالسة تزيد وبقول لكم على نقطة مهمة جدا في تقرير ظهر من هيئة اتصالات تقنية معلومات اسمه جيم مود أو نمط الألعاب وهذا يعطينا تقرير واحصاءات عن الشركات والالعاب الاكثر آه، منافسه في السوق السعودي وكان من ضمنها شركه زين طبعا من الشركات اللي موجوده. في لعبه فورتنايت حصلت على المركز الاول في زمن استجابه او ping 18 millisecond. واخذت المركز الاول في لعبه فيفا ولعبه ابيكس ليجند. التقرير ركز على كثير من الألعاب مثل Dota Battlefield League of Legend و Rocket League وألعاب كثيرة والميزة فيها انه الالعاب ما تحتاج وقت طويل انك تحملها احنا نعرف انه في بعض الالعاب 20 جيجا في بعضها يوصل الى 180 جيجا وفيه اللي اكثر فهذه الالعاب كلها موجودة على سيرفرات GeForce Now انت اللي مطلوب عليك انك تحمل برنامج ال GeForce Now وتدخل ال user وال password وترجع لك كل الالعاب اللي انت مشترك فيها والالعاب هذه تتطلب مننا كمبيوتر يتحمل الالعاب الثقيله خصوصا اللي فيها جرافيك او تحتاج latency عالي او زمن استجابه او ping وتحتاج ايضا الى سعه تخزينيه وطبعا موجود في هذه المنصه اكثر من 70 الى 100 لعبه مجانيه من الباقة تقدر تحصل على شريحة وعلى جهاز الراوتر 5G الجيل الخامس فائق السرعة والجميل انه بيتعرف انك داخل من نفس الشريحة اللي تدعم المنصة وعندك اشتراك فيها راح يطلب منك فقط ايميل وتحط password جديد بعدها بيقول لك يلا حمل البرنامج وادخل على المنصة وابدأ باللعب والتقرير هذا شدني على طول انا تواصلت مع شركة زين ورحبوا وقالوا حياك الله تعال عندنا في ال innovation center اللي هو مركز الابتكار وقسنا السرعة هناك كيف اللعب عن طريق GeForce Now وأيضا جربنا بعض الأجهزة الأخرى كانت التجربة يعني تستحق الزيارة ورائعة جدا وهذا اللي خلاني أنا أستمتع بفكرة ال GeForce Now طبعا هذه مجموعة من الألعاب هذه لعبة Dota من السيرفر جالس يعطيني آه، طبعا streaming للفيديو ولل intro وهذه الشخصيات ونقدر نلعب من الجوال طبعا اللعب عن طريق الجوال نقدر احنا من الخيارات تطلع لنا ازرار التحكم مثل ال joystick او يد التحكم ونقدر طبعا انا قد حطيت احد الشروح كيف انت تربط جوالك مع يد تحكم سواء ال PlayStation او ال Xbox طريقة بسيطة جدا بحط لكم في صندوق الوصف رابط الحصول على هذه الخدمة طبعا عن طريق زين اللي هو المزود الحصري لانفيديا منصة GeForce Now. وبحط لكم ايضا في صندوق الوصف قائمة الالعاب اللي متوفرة على منصة GeForce Now. طبعا أنا لما زرتهم في مركز الابتكار قلت لهم كيف سويتوا هذا الموضوع قالوا إحنا ربطنا route أو بعض التحويلات المهمة عالميا حتى نوصل لأقصر طريق لمنصات ال GeForce Now وحتى اللاعب يقدر يحصل على سرعة عالية ومضاعفة خصوصا للاعبي الأونلاين جيمنج هذا كان تقريري عن GeForce Now مع شركة زين أتمنى أنه أفدتكم وأعطيتكم لمحة آه، عن إيش هي هذه المنصة وإيش إحنا مقبلين عليه مستقبلا ما تنسون تضغطون زر الاشتراك وضغط زر ال like ويا ريت تكتبون لي في الردود أكثر لعبة أنتم تحبونها أو تعشقونها موجودة على منصة ال GeForce Now. هذه أطيب تحية مني أنا طارق الجاسر وألقاكم في مراجعات وفيديوهات أخرى وفي أمان الله